Dinayo natin ang Marikina upang hanapin ang kakaibang tindahan. Dito ay may isang tindahan na nag-viral sa social media. Ito ang tinatawag na tindahan ng kanto chicken, mga pritong manok ang kanilang ibinibinta maliban sa napakamura, malinamnam at masarap pa. Kaya't nilakad namin at hinanap ang lugar dito sa Marikina. Samahan nyo kami sa ating paglalakbay at syempre ang tema ng ating video, lutong pagkain. Sa pagkakataong ito ay magmumukbang kami ni Mrs. Mauubos kaya namin ang isang buong perasong manok. Aba, talaga naman. Halina, dayuhin natin ang tindahang ito at tayo'y makikain. Kabubukas pa lang ng tindahan, nakasalang pa lang, ang kanilang paninda ay talaga namang inaabangan na ng karamihan. Ang dami nang nag-aabang na mga customer at naghihintay sa kanilang paretong manok. Ang Aton Chicken ay matatagpuan sa kanto ng Jefferson at Besantos Street dito sa Marikina at katapat mismo ng Kento Sales Center. Walang ibang makikitang tindahan na maliit na pinipilahan ng karamihan sa larangan ng Freedom. Ano pangalan kuya? Toti. Toti kuya, Toti, ah matagal na kayong ah, tumatangkilik ng ah, manok. Oo oh, Anton. naman. Oh, ano ho ang ano? tak- talaga masarap to. Kaya Masarap itong pinagpipilahan natin. Namin pala. Ah. Uh, okay, ano? Alright. Thank you, thank you, kuya. Okay. Uh, kuya, kuya, bumibili din kaya? Yes, yes. Uh, ano ho pangalan, kuya? Ah, uh, JJ. Kuya, kuya, kuya J, ah... Uh, Ilang ano na ba kayong bumibili dito? Ilang... Actually, ngayon pa lang kami bibili kasi nakita namin sa vlog. Ah, nakita lang sa vlog? Oo, kaya ito try din natin siya. Ah, okay. Parang pares din tayo, yes. first time din natin, no? Yes, first time. First time for try. Oh, baka may shoutout ka, kuya. Hmm? Baka may shoutout ka. Ah, sige. Shoutout sa Uni Oil, Marcos Highway, uh, Vermont. Tapos family ko. Thank you, yeah, kuya. Thank you po. Ah, maraming salamat. Ang atong chicken and picture na ng mga sikat at mga kilalang vlogger katulad ng Team Canlas, Tikim TV, Kuya Dex, Mayura Kamata at siyempre yung iba pang mga vlogger na pumunta doon. Kung kaya't dahil nasa area na kami ng Marikina, hindi ko rin pinalampas ang pagkakataon na tayo ay pumunta roon at syempre tikman ang kanilang masarap na manok. Eh, ito na, eh, ito na at magbumukbang kami ni Mrs. Titikman na natin kung ano ang lasa ng kanilang pritong manok. Matapos ang ilang minutong pag-aantay sa wakas ay ito na. At isa noon sa kahilingan ni Mrs. Ang sabi niya kung magkakaroon ng pagkakataon na makapagmukbang ng isang buong manok at ito na nga pinagbigyan na nga natin siya pero ang tanong kaya ba niya o titirhan tayo eh ito na ngayon mga kaibigan talagang panoorin na ninyo paano pinapak ang isang buong manok na talagang sadyang napakasarap ito na nga mga kaibigan, hindi naman pwede na siya lang. Kaya tayo'y tumikimdam at talaga namang sobrang napakasarap. At dahil nga nagustuhan ni Mrs. at nasarapan siya sa lasa, ito nagbalot pa kami ng isa. Kaya naman, Aton's fried chicken. Bakit naman? Bakit naman? O sa susunod ha, o siya siya. O boy na mga kaibigan, hanggang dito na lamang po muna itong ating vlog. Sana po ay nagustuhan kayo o nagustuhan nyo itong aming mukbang challenge. Siyempre, sinamantala lang namin ang pagkakataon sapagkat kami po ay magkakaroon ng charity mission mismo sa Marikina. At yan po ang pakaabangan at pakatutungan ninyo sa susunod po naming vlog. Pag-aayuda naman ang ating tutumbukin. Pero bago pa tayo magtapos mga kaibigan ay gusto ko lamang Siyempre, i-shoutout ang ating mga kaibigan na sumusuporta sa ating channel, dahilan para tayo ay magkaroon ng 50,000 followers. Siyempre, nangunguna, Friends Life Matters USA, ang Team Ayuda Revive, Team Bornibol, Team Budol, Team Pima, at shoutout nga pala doon sa Waray-Waray OFW Talk Show at sa lahat ng mga Waray-Waray team na sumusuporta din sa ating channel. Kay Sir Julius Maristilas at Let's Talk 101 at Siyempre, ang lahat ng ating mga kaibigan na nagpindot ng membership button. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. Eto, sila ay sina. Nito Masiba, Barbimon, The Motivation Collective Channel, Norman Dap Leon, Cantalisti, Len Herakawa, Raul Saprol Channel, Swiss Pandi, Malditang Pasaway, Roberto Rodriguez, Jody Reese, BKTV, Juan Channel, Wilver Machua, Clarita Di Mayuga, Triple A Montomlang, Unica Angel Tin, Grisel W, Bundok Tralala, Dat Gonzales USA, Los Beminban, May Mother's Diary, Wandering, Amaba Almero. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating channel. Ako po muli si Taong Gala and shout out sa lahat ng ating mga kaibigan. Hanggang sa muli po mga kaibigan, Merry Christmas and Happy New Year.